Друзья, всем привет! У мене сьогодні днюха, день рождения. Санька готове дрова рубає. Зараз будемо жарити Санька шашлики. Я все-таки попробую нормальні стейки. Наготовив собі печку і решетку для стейків. І також вам хочу показати, що мені подарила жена, Богдан і Сашко. Я накрив, щоб ви зразу не бачили. Судя по всьому, хто угадає, що тут? Ручка від велосипеда, Сашко сміється. Чого ти, Сань? Поставте на паузу, угадайте. А ну, Вік, покажи ручку з цієї сторони. Що це? Велосипед, самокат, скутер. Угадайте, що це може бути? Що мені треба для мого фермерського господарства, які подарки? Мені тобто, такого нічого не треба. Я сказав, ну, примерно, що мені треба. Буду показувати, що мені подарили. Тудун. Сань, тобі інтересно? Да. Іди, Сань, поможеш мені. Знять тряпку. Натягуй. Ты-дын. Раз, два, три. Опа! <laughs> Нет, велосипеда, друзі, нема. І самоката теж нема. Е, э, Значить, мені Богдан подарив син. Маленьку болгарку. Мені треба вона для роботи моя згоріла маленька. Раз. Зараз я вам її покажу. Е, Жена подарила большую, ну, среднюю болгарку 180 круг. Большая болгарка в мене є. Сашко, ось він стоїть. Він подарив мені, каже, Стасьок, тобі сьогодні ой, в цьому году багато ділов, багато нам бурить. І подарив мені бур. Ось такий бур. З ручками від велосипеда, бачите? Каже, щоб ти катався зразу і і сверлив. Чим він мені подобається? Во-первых, я можу міняти насадки. Це, друзі, не реклама. Я цю фірму не знаю, нікого не пробував. Не подумайте, що це реклама. Сказали, що вроді би більш-менш нормальні по качеству. Я взяв вони із е, недорогих. І от набор поставив маленьку, допустимо, якщо мені треба. Це сота, да, Сань? Да, це сота ж получается. Сотка, так. Да. 100 мм оця, а це походу. 200. А, це 200, мабуть. 250, мабуть. Та візьми рулетка в кабінеті в ящичку. поміряй. А, это я так померил. А, і ту поміряємо, так. Да. І отак, мені що подобається. Я поміняв насадочку, яку мені треба. Я ще можу сам зробити, якщо мені треба там менше цієї, але більше цієї. Ну, к примеру, в будущем. Взагалі отак. Бур Діло нужно, бо я в сарай строю, я бур просив у товариша, у Олексія Акімова. Льошка, спасибо тобі за бур. А ну міряй цю. 180, 190. 180 получается. Ну да, да. 180 их, да. А той? А, 120. -й. Так, тут щетки. Защита, ключ, ну ключ я під, переділую гайку під ключ обичний рожковий, мені такі не нравится. І сама болгарка. Середня як треба. Бо мені здорово тяжело робити. У мене є такі є і крупні якісь елементи. Порізати, то я здоровий болгарки. Ну а так обично хороша болгарка. Я ще раз скажу, що це не із дорогих варіантів. І що це не реклама. Попробую, потім літом скажу, як будуть постійно вони робити, я вам скажу, що по качеству. Ну це кому інтересно, може воно нікому і не треба. И маленькая так же само. Мені вони дуже необхідні, тим більше на цей год плани грандіозні, позатівав. А в мене моя стара, я здав її в ремонт і маленьку, і середню. І зробили. Сьогодні позвонили, що відремонтували. 380 гривень за дві болгарки за ремонт. Завтра отдам і заберу. Ну, поки буду старими пользуватися, бо їх вже зробили. А ці сохраню, поки потім, які вийдуть із строя, то цима буду. Мене спросила жена і син, що тобі треба? Я кажу, та що, ну, що мені треба? А сам думаю, що мені треба? Мені треба, думаю, для роботи інструмент. У мене болгарки повиходили з строю. І вони мені подарили ну, те, що необхідно. Такі фішки-дрижки мені не треба, я якби не любитель. А іменно як воно по ділу нужно, звісно. Болгарочки. Я ще й ось лежав на днях, думаю, це ж бура в мене нема, треба бури, там у мене під і, сваї, під закладні. А Сашко мені якраз подарив бур. Бур, согласиться, хороший. Тим більше я сам можу ще додати такий самий різьба, ну обичний болт. Прикручу такі два этих, типу, і будь-який діаметр зробив, який мені надо буде. Та й все. Він необхідний. І забор десь ставить, стопчик закопати, ще щось. У мене тут піщано глиняна. Це, ну. От. Жу. Показав подарки свої. Так що, друзі, спасибо, що ви мене поздравляєте в коментарях и присылаете на WhatsApp, на Viber. Спасибо за поздравления с моим днем рождения. Хтось спросив, а скільки ж ти год? Вчора, ой, кажу вчора, сьогодні 17 год. <laughs> Так, ну і будемо розтопляти, жарити шашлик. Сашко шашлик своє руководство бере. Я беру э, стейки. Все ми зробили із ашейка. Э, Бо ви все время пишете мені неправильно, ти то вирізку, то відбивну. Ошеєк. Ошеєк на шашлик із ошейки я вирізав собі стейки. Попробую все-таки ж нормальні зробити такі хороші стейки. І також, зараз, з минуту на минуту, от поки йде опорос, в мене днюха. Хто з моїх підписчиків повний, я колись покривав, е, ну не колись 4 місяці назад, свинку іскусственно внутриматочно. Я покривав і вам показував відео, є це відео, я покривав е, Петренчу і і написав в названні відео 100% осіменення внутриматочне. Зараз вона, я ще тоді прикинув, е, що там 17 або 18 вона повинна рожати. Да. І вона переходила і виходить на мою днюху е, опорос у неї. Я ще тоді сказав, таке хоч би не на день рождення. І виходить на день рождення молоко вже пішло, вона вже лежить, ну ось ось, да, Вік? Я думаю, час-два і зараз буде опорос. Ну, кому інтересно, напишу потім за опорос. Бо поросят ще нема, зараз тільки оце ж будемо жарити. І я тут бігаю і контролюю, що там по поросятам. Коротше, такі діла. Санька, а це і всі дровка? Ну да. Так давай же сюда, в печечку. Не, не занятый. Сань, туда кидай, а мы горелкой сейчас растопим. Я понял, я просто ну, понял. А, то ты типа маленький, чтобы распределить, Да? Ну Да. Как обычно. Как обычно. Ага, а ты сюда. Понял. Вот так сделаем. І тепер тут. Так, тут в Саньки вже пішов процес. Друзі, от такі стейки. Ошеєк. Замоченный, два дня мочився. Так, начинаем. Раз. Ошеєчок. Два. Три. Я думаю, цей раз вийде ого-го. Тому що ті рази то суховати, виходить, то сильно толсто відрізав. Зараз я відрізав не толсто, сантиметра ну, півтора. Сантиметра полтора, ну то есть 12-15 мм толщина. Воно з прожилочками, з жирком сухе не должно бути. Поки я тут ожарю, Сашка, по-моєму, вже там і погоріли. Чи ні? Ні, нормально, диви які. А, тут? а? Чіткі. А ці не чорні, чорненькі такі. Це тут дим, поняв. Пробую переворачувати перший раз. Ну, похоже на стейки. Да, Сань? Похоже. Похоже на настоящий стейк. Я думаю, цей раз получится нормально у мене. Жар. Не получалось товстый, да? Ну, или толстый, или сухий. Я з вирізкою, ну суховата вырезка, понял? А сейчас шеек він з прожир, е, прожилками жирними. есть тобто, я думаю, буде... Ого-го. Так. Ну, вообще. Бурито знімаю вже. Та рано А це вже перевернув, так? Да? Так. Да. Жар, воно бачиш, що там жар тут немає. А тут, так, да, щось тут є таке. Іменно з цієї сторони менше жару. Ну я отак ще накриваю, якщо, Я допустим. думав накрити його, трохи піджав. оп, Ну він да, весь в температурі в одинаковий. Щоб воно про- прожарювалося. правильно. Проварювалося. Прожирки, щоб Так, тут а, Що там за своїми язиками? стейками. Ой, бачиш, по чуть-чуть не спіша, воно обдається з усіх сторон. О! Є, так, в Саньки що тут? а? Ой, це взагалі красота. Ну воно бачиш, воно закапчується, ну типу як під Ну да. Температура равномерна там. контролюй, Санька, щоб не згоріло. Може згоріться, Сашко зараз. Бач, треба бачити. Вон вже є угольки. Ну понятно. Уголькоподобні. Лук. Лук згорів. Підгоріть. Що там огонь, бачиш? Санька ж на днюхи їхав, да, Сань? Вже шашлик крутий. Вже круто барашка. От, не спіша, вони не виходить, воно взагалі не пригорає, а іменно прожарюється. Тобто жар соответствує толщині м'яса, нормально. О, ну сочний, м'який. Розріжемо, подивимося. Там Сашка засада, походу, да, Сань? Нормально все, Сань. Отлично. Отлично. Ну чаще, так, да, крути їх. Та чаще і буду. А, та вони вже почти готові, так? Да? Попробувати можу ножичку. Ну так, да, розрізати. Ні, нормально. Да? Ну так, да, ну койде, звісно, воно не близько. Ну тут він в нього є, оце, тут жара багато, а під цієї сторони мало. А ну ножиком попробуй трохи, що воно. по. Стейки отличні. Давай провіримо тут. А ну, Санька, одійди. Буде. Вау, да, почти. Ну я ж кажу, що він буде. Давай здоровий кусок тут. Вот. Та що, хороша. Та кров вже вообще. Не, ну какой де. Давай поменяем места, мы сюда положим его. Давай, Крупу міняй. Туди. Я думаю, все на стейки налетять. По любасику. А не на шашлик, на стейки. Ой, дайте мне стейк. Отак, друзі, днюху і празднуємо. Стейки, ну стейки пробні, це для себе. Думаю, попробую отак. Замочив, все не дуже товсто. Іменно сашейка. Як воно буде. Ну, дивлюся, зараз м'ясо м'яке, е, сочне, тобто діло буде. Да, діло буде. А в Сашка щось діло не виходить. А, вже все, зараз А, уже. получилось. Вже шабаш. Ой, а та в тебе вже давно <laughs> шабаш, Сань, воно погоріло. Ні, це я переставив туди, туди, понятно, там огонь. Так, а, так воно згорівше. Ні, ні, ні, то взяло корочкою. Угольком, да. Уголько. Мені кажется, хвата треба знімати. Оцей? Та усі. <laughs> Їх всі знімати, там. Все? Да. Щоб не було крові. Ні. <laughs> Давай их сюда, Санька. Сюда, да? Да, вот так по одному давай сюда. Не, не, нормально, нормально. Не, нормально. Нормально. Давай, давай, Санька. Давай, Сань, по два шампура. По одному. Чи що тобі? Давай по одному, по два. Быстрее, пока не погоріли. А. О! Ти вже капсул. О. Та ні, вони нормально готові. Ну, правда, кой де. Ну хорошо, хоч не ще б трошки оставили б на самотек. На самотек оставили б, звісно. Нормально. Цибулька підгоріла. Цибулька, то цибулька, то не шашлик. Нормальні, хороші. Це цибуля. Цибуля, да, і вона бач тонко порізана. Мне кажется, погорели. Так, ні. То, ка- то кажеться. Так, пробуємо стейки. Зараз сюди. А ну давай, перевертати може їх вік ще раз. О, О, диви, Шеф-повар Станіслав. О, отак ти не мог з себе шашлик пожарити? Як мог шашлик пожарити? Ну отак, ну, все, дивись. У тебе ляпушка. <laughs> Ні, при чому кругля? Бачу, все коричневе, красиво. Так у тебе три, а в мене 12. У мене три здорові. Попробуй і переїду. Ля... Чого вони остинуть? Попробуем чисто. Я думаю, он уже... Опа. Вот, пшик. Так, ну беремо, пробуємо. Всі по кусочку сочний чи ні. Зараз Саня скаже. А чого ти не хочеш? Чого шашлик не пробуєш? Привичка занюхала. Ммм, сочний і мягкий. Снимать? Да, снимай обязательно, она поймет. Даємо за кадром чоловіку. Та я вже взяв. Ну тоді хто в кадрі. Да, стейки. Ну, сейчас я даже один покажу. Ну, по центру просто прорежу. С прожирочкой, да? Диви. Диви. Диви. хороший. Дуже хороший. Сочний. Оце, друзі, в мене стейки вийшли на мою днюху. І, друзі, не будемо розтягувати удовольствие. Зараз швидко ми побіжимо в дом. Хто побіжить, хто тут останеться дежурить. Ще я тут буду. Бо вже перше порося вилізло. Зараз будемо сліди далі контролювати. Всім спасибо за внимание. Днем рождения! Днем рождения мене! С днем рождения, братья! Пока.